was almost the same time as now, between 3 and 4 p.m. one year ago, when I heard for the last time Lokman's voice on the phone. When I called him again in the evening, a bit later than 8.30, the phone rang, but Lokman didn't answer. In this country, in الحكي عن لقمان كتير صعب لأنه ما بتعرف من وين بدك تبلش له سنة تقريبا غايب عنا بس نحن بنعتبره بالمكتب أنه هو مسافر آه، ممكن يجي بأي لحظة آه، شخص استثنائي وفعلا كان آه، شخص نادر مش بس استثنائي يعني سواء بافكاره ب يعني شغلات انه انت بتنظر لها انه هي منا كثير مهمه بس بيجي بفرجيك انه وين جانب الاهميه فيها فكره المعرض هي فعليا هو منه معرض هو منه تجهيز بس هو اكثر هو تحية للقمان على شغله آه، والفكره انه فانا نعمل مونتاج آه، بين كلمات لقمان وبين الصور تبع بيروت اللي هي عباره عن ناس وحجاره مع المصور آه، الفوتوغراف آه، مروان تحت صديقة الشريرة آه، صديقة الشريرة بلشها لقمان ك statement على ال social media بال 2014 اللي هي كانت تعمل comments على الشيء السياسي اللي عم يصير حوالينا وحوالي بلور لقمان والتقينا هلا بالذكرى السنويه الاولى نعمل مثل تحيه للقمان بحس انه لبنان فضي بعد لقمان بقوم عم نفكر كيف نرجع نفوت كلمات لقمان على كل بيت بلبنان